И поскольку мы фактически создаем э, все ситуации, которые у нас имеют место быть в жизни, мы их и можем изменять. И вот в чем, э, скажем так, изюминка именно э, биэнергии, она учит это изменять э, просто, не э, заморачиваясь, э, куда-то уходя далеко в психологию, не копаясь э, в себе, а просто, скажем так, вынуть энергию или заменить энергию. Ну, в принципе, на, на первых уровнях вынуть энергию из себя, которая вам мешает. Я надеюсь, я э, нормально объяснила. Важно понять, что э, любая программа, вот абсолютно любая программа, которую вы э, своими словами, э, своими мыслями загружаете в ваше подсознание, будет работать до тех пор, пока вы ее не выключите. И мы забываем вообще, что мы эм, засовываем, скажем так, какие папки мы ставим в наше подсознание, и выключать получается не всегда. И вот здесь срабатывает именно метод энергетического упражнения или еще другими словами медитация. Просто для людей, которые более эзотерически настроены эм, на работу с собой, да, слово медитация понятно. Для людей, которые стоят, э, скажем так, более физически в своей жизни, не признают медитацию, я говорю это упражнение. Упражнение со, своими, со своей энергетикой. Ну, примерно так. И э, действительно, изменяя какие-то моменты, определенные моменты вашей энергетики посредством э, вдоха и выдоха, вы приносите вот эти вот вибрации от этой энергии, приносите в свою физическую жизнь, буквально вливаете в свое э, ваше физическое тело, и ваше физическое тело начинает считывать другие вибрации, другую информацию. И тогда уже образуются другие ситуации в жизни, и общество на вас – реагируют по-другому. То есть вы просто другие вибрации а, распространяете от себя. Давайте посмотрим, если, э, если у вас э, какие-то вопросы, ну, как бы что-то так ходили, так и так и так, но, в принципе, подытожив, нужно сказать, нужно очень осмотрительно а, закладывать информацию в свое подсознание. И никогда не говорите своим детям, что у тебя это не получится. И никогда не говорите себе внутреннему, что у тебя это не получится. Вот просто это табу. И тогда у вас будет все получаться и все осуществляться. Просто иногда нужно какое-то терпение, чтобы а, высший мир подготовил именно ту ситуацию, которая нужна вам. И именно на данный момент. И очень часто мы своим мозгом э, не можем даже понять, куда нас иногда ведет э, высший мир и в каких ситуациях именно нам нужно быть э, для того, чтобы отработать определенную программу, с которой мы уже сюда пришли. Ну, это, наверное, уже более подробно на других занятиях. То мы